sociedad de pensamientos de mala calidad y la verdad es que estamos en el filo de la cumbre pero así nos ponemos a progresar intentando sobrevivir ganando el día a día y cualquier día componiendo en las avenidas otro comienzo otras vivencias claras que quedan en el concreto de arriba para abajo Con el sexto sentido vivo, vivo como dijo la cuchita Entre la pobreza y la riqueza Todos nacemos de una mujer pero con diferentes formas de ver la vida De no parecerme al mismo suicida Que quiere cambiar las mentes con su música basura Que solo quiere mover culetes Métete en mente que esto lo hacemos porque lo sentimos No porque trae mi propio destino, teniendo de armadura al underground mi propio lenguaje, manteniendo la riqueza en la mente, con la esencia vida, con la música, trepando escalones, poniéndole sentido a la vida, respetando al que respete, sino haciendo respetar, ley de vida, creando la poesía sobre las piedras Que va a rodar otra vez como la tierra otra vez buscar inicio, desarrollo y final siempre siendo como amor y desconfianza Ya que allá en el parque se aman Aquí en el urbano sistema tipos apuñalan la confianza Con su mano izquierda a los que los ayudaban con la derecha Las heridas no sangran cuando están en la conciencia Los aciertos se disfrutan como si bebiera máxima y más cerveza Moraleja cuando lo consigas solo sientas No hace falta explicar es una herida o alegría No hay más el proceso se queda atrás Y el producto frutos frescos va a dar en un las plantas que se alimentaron de las manzanas podridas que cayeron al suelo underground En medio de las cordilleras encontrarás tipos bajo el sol matando horas viviendo hip hop Aprendices del diario acontecer con las tardes que son buenas rimas y cuando esta tarde panas trabajan por mejorar el ayer Porque a veces los días están mal pero no importa porque todo se regenera Lo que se fue algún día vendrá y lo eso está en la conciencia, por eso siempre en la acción. Acción.